Moin Moin! Moin Moin! Liebe Fangemeinde, heute gibt es eine neue Ausgabe von Unter vier Männeraugen mit Dominik und Klaus. Hallo. Hallo. Und wir haben uns für heute etwas ganz Neues einfallen lassen, etwas Spezielles. Es gibt ein Special. Wir machen eine kleine Fragerunde. Ja. Und äh, du darfst natürlich anfangen. Ach, einmal blind und den Topf greifen. Soll ich das mal hier hinstellen? Genau, so? wir haben jetzt diesen wunderschönen Topf ja. und da sind tausend Fragen drin, die wir jetzt alle kl äh, äh, klären wollen. Genau. So, ich mache mal... Hm, so. Und das ist eine von meinen. War ja klar. Ich hast du diese klein gefummelt hier? <laughs> Welche Bodylotion ist die beste? Ja, das fängt doch schon gut an. Ja. Äh, Nivea. Nivea. Und ich sage ähm, Vichy, sage ich. Vichy? Oh mon Dieu. <laughs> so, dann bist du jetzt dran. Okay.